pressure box. Mami, ayos! Alin maayos? Yung mga, mga, mga, yung mga kinupi ko. Tingnan ko nga nasaan. Magtupi ka, magtupi ka nga ulit. Ang bilis mo. Bilis mo magtupi ah. Ah, di ba? Bilis, tinan mo. Uy! Uy! Nalaglag! Ang dami ko <laughs> para makita natin. Kukuha ko ba ito? Baliktad pala kakamali ako. <laughs> Baka baliktad. Ano kapaliktad ako nakakatuwa? Uy, brief. <laughs> <laughs> Kanino ba yun? Cheers! Ulit yung sakin nito si Daddy. Kung paano magano? Mag, ano? kung paanong? Kung paanong Ganyan. Galing ah. 모다